kako smo začeli špilati v tej zasedbi, ko smo zdaj, zgodba, kak je bilo? Provici povedan je to dolga zgodba, ne, tista. Špicl, ne, šnicl, moj bratran si ljubi Andrejček, sem se želel igrati basko, ne. Ne more seljak igrati basko, ne, to sem jaz vedno rekel, ne, ampak ne. Redo, on je igral basko, rekel, pa je ti za bobne, ne, mu smeče pobral na kitaru, capo, capo, sem rekel, cool, ne tako se je začel bolj, bolj pač ne, ne, ja, nanesel tak, ne, da smo pač veseli, ki mora igrati basket, ki sem že prej povedal, smo igrali nekaj boljšega, ne. Vsi ima kam pes ta cumuli, ne, <laughs> na robijo pa sisa, ne. Tako da, mislim, da je to to, ne, glavne, kam vam zapovedati. Hm. Ej, Robi. Ne, ne, ne, ne može za tako jedi, nisi če je vkladit, veš. Si. Ej, Robi. Pizda, zakaj sploh igraš ti z nami, pizda, z smečem pa z menoj, pizda? A, na tega, ker je to muska. Na to, ko smo fajni tim, ne. Tako sem dobil kaseto, lepo ga lepega dne, ne. Jaz sem naredil par basov, ko sem paš kako vam pojel. In takrat se je zalaufal, ne, in to smo najrazložili v tim, ne. Dobre muska, dobre vezi. tam kaj? Hori tam kaj. A veš ono? Pa pa ne se vprašam. Andrej Črnevič, ali as, imaš kaj zapovedati? Dejam tako konkretno, no, ne vem se govori komu zapovedati, pa ne bo nikdar fertik. Kako delamo komade, ha? No, vprašanje si si pravkar postavil, kako delamo komade? No, viš to pa bolj prije eh, smeči car, ne? Naredi tako eno kitaro, dve, ponovadi, ne? Pač v zelkoj večini primerov. Vidim na vajen, pa, pa pa prije ta geni Robert pa Fridža. To pa ni težko, ne? Veš, špilaš komad, ono dva leta takoj, ni treba spokaj dosti razlagati, ne? Tu pa tam nekaj malo držim Fridža, to kak bi ne nekaj zašpilo, ne? In potem se vede, mi zruši moja teorija totalna in ne bi bakem boljš, ne? Srbija. In, um, in tako pol nastane komadi, ne? pol tudi smo vsak svoje predloge, svoje ideje, vse skupaj um, to se prešpilavamo na vsaki hvaji, mi se gremo skozi komade in se stvar sede. Ne? To se mi tako bližne, če se strinje. Oh yeah, baby. Robert. Kaj pa ti praviš, kako ti je špijat na koncert? Je v stvari, turbo film, ne. To te je pa tako, da bi poletel kar nekaj. Tako zadnjič na Matelka nas, loči off. Je, kaj to vzir? Aha, no, no, no. Mi smo špijali v tem, jo, ne? Ja. Wow. moral igrati samo pravične. Nisem se seljak, ampak eh, človek, ki ne zna igrati basa, pa če poslušam. Nisem se zadrek. Kako je igrati na koncertih? Ja, na koncertih mislim, da mislim, da ni boljšna občutka. Sicer sem igral samo na dveh dobrih koncertih. E, prvi je bil na Metelkovi, drugi je pa bil tudi na metelku. <laughs> drugi koncert je pa itak the best, ne, ko gledaš folk, če je nadušen, je nadušen, če je nadušen, te tudi boli kurac, ker je zakon muska in pa šli v glavnem uživaš, no, to je to. Ne.